Asante mtazamaji, bila shaka karibu tena katika awamu yetu ya gumzo la siku. Leo hii ikiwa ni Jumatatu tarehe 8 Mei mwaka 2023, mwelekezi wetu akiwa ni Kelvin Kibeti, mimi ni Ayubu Nyongesa. Leo hii niko na mgeni hapa studio, eh, niko naye wakili Eric Nahurenya ambaye tutakuwa tunazungumzia masuala mengi tu kuweza kuchambua kuweza kuangazia kwa kina zaidi siasa nchini Kenya, siasa katika gatuzi la Bungoma na masuala na uchumi na mambo mengi tu ambayo yanazidi kuathiri taifa letu la Kenya. Kumbuka maandamano yaliitishwa yakasitishwa, yakaitishwa tena yakasitishwa. Kuna mambo mengi tu tutakuwa tunazungumzia. Karibu sana Eric na Horenya, msabahi mtazamaji. Uh, asante sana. Mm -hmm. Mimi naitwa Eric na Horenya, mimi ni wakili na mimi ni mkazi wa Bungoma. Nimefurahi sana kupata hii fursa ili tuweze kusemezana moja mbili hapa Bungoma na wananchi wa Kenya. Asante. Asante, bila shaka ni wakili Eric Nahurenya, jinsi ambavyo nimekujuza tu eh, kwamba ni wakili na tutakuwa tunazungumzia masuala mengi tu ambayo yanaathiri taifa letu la Kenya. Kuna masuala ya uchumi ambayo yanaathiri taifa letu la Kenya, kuna mambo ya siasa mengi tu ambayo yamejikiti katika taifa letu la Kenya, na hata si taifa letu la Kenya tu, vile vile tutakuwa tunazungumzia gatuzi ama kaunti hii ya Bungoma na masuala mengi tu eh, ambayo ama masuala mengi buka ambayo yanahusu ama yanahusiana na taifa letu tukufu taifa la Kenya. Basi uh, mwenzangu Eric, tuanze kidogo. Uh, tuliona mara ya kwanza maandamano yakaitishwa na kinara mrengo wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga yakaja yakasitishwa baada ya kauli yake Rais Daktari William Samoei Ruto za kumrai waweze kufanya mazungumzo bipartisan yale, eh, na baada ya muda tena uh, takriban wiki mbili tatu tena uh, Raila Amolo Odinga tena kuweza kuitisha maandamano tena yamesitishwa. Je, e, ni nini ajenda ya Azimio katika masuala haya? Uh, <laughs> kwangu mimi ningependa kusema ya kwamba hakukuwa na haja ya kuitisha maandamano, maanake kama nji tumetoka tu uchaguzi uh, miezi michache ambayo ilipita na hata ile maandamano maandamano ambayo ilikuwa inaitishwa ni kwamba kwa ajili ya kupunguza hali ya uchumi, mambo na cost of living ambayo imekuwepo hata kabla ya uchaguzi, na nakumbuka pale nyuma hata wale ambao wako katika mrengo Azimio walikuwa wanasema pana hali ya uchumi imechafuka kwa ajili ya mambo ambayo yako beyond uh, the, the, the leadership of this country. So nafikiria kwangu mimi labda lile jambo kuu ambalo huenda limechangia mambo na uh, azimio kuitisha maandamano ni ile ya reconstitution of IEBC. Nafikiria kwa sasa vile tunazungumza hivi, muda wa IEBC commissioners ulikuwa umeisha na hakuna mtu uh, commissioner ambaye ako, kwa, ako katika ofisi. Nafikiria hilo ndio jambo uh, la maana zaidi, na kwa hilo eh, ni sawa, lakini haikufaa lazima kuwe na, na maandamano, maana kuna ile sheria ambayo inapatiana hali ambayo vile IBC commissioners wanaweza uh, chaguliwa. Eh, lakini nichukue nafasi hii, nashukuru uh, Mheshimiwa Rais uh, William Ruto ambaye aliona kwamba kwa ajili ya yale mazungumzo na kwa ajili ya ile vitisho na hali ya kuhakikisha kwamba inji kama inji tumerudi kwa ile hali ya ile peaceful uh, coexistence uh, ambie watu wetu upande wa Azimio waje pamoja kama wanasiasa na waweze kuzungumza ili tuhakikisha kwamba masuala ambayo yanafaa yatiliwe mkazo, kama ni ile kurevive uchumi na mambo mengine yote yapewe uh, kipaumbele. Naam, asante mwenzangu. Uh, wakili Eric, labda unahisi kwamba uh, kando na kuweza kuishinikiza serikali kuweza kupunguza bei za bidhaa na masuala mengi, unahisi kwamba kidogo Azimio walikuwa na ajenda yao ya kibinafsi kando na matakwa ya mwananchi? Unajua Rais William Ruto ndiye amechukua ushukani mm -hmm. na hii inji ushukani imechukuliwa wakati kuna hali ngumu zaidi mm -hmm. Jambo kubwa sana ambalo linaumiza Kenya hii ni ile inaitwa debt, public debt mm -hmm. imeongezeka zaidi na imekuwa inaendelea ikiongeza kila uchao na hilo hata saizi uh, ukiangalia hata wale ambao wanafanya kazi katika serikalini wana uzito hata upande wa mishahara na, na, nafikiria Azimio kama upande wa upinzani wanafanya kazi yao, lakini pia kuna ile inaitwa to what extent. Mambo na maandamano haikuwa ya lazima, mazungumzo na kama opposition, upinzani ni sawa, maana ni vizuri kukuwe na serikali na kukuwe na opposition ili tupiganie matakwa ya wananchi. Asante. Iwapo basi patatokea kwamba uh, serikali naam, ni vizuri kusitisha maandamano, lakini wapo wanaohisi kwamba kidogo, iwapo serikali itaweza kukubali maswala na handshake, maanake wengi wanahisi kwamba labda uh, jambo fiche huenda likawa ni uh, salamu za maridhiano, na wengi wanahisi iwapo zitatokea kuwepo na ah, huenda uh, ikawa hatari zaidi kwa hata uchumi wa taifa letu la Kenya na maswala na maendeleo, maanake wanahisi kwamba kidogo uh, serikali itafanya kazi kwa kuzembea serikali serikali itafanya kazi bila yule mtu wa au kumsukuma. Sijui utazungumzia vipi swala hilo iwapo patatokea salamu za maridhiano, japo rais alizungumza akisema kwamba yeye hata kivyo vyote vile hata kubali salamu za maridhiano. <laughs> Unajua ile mambo ya handshake ama handshake, mhm. Kenya hii iko na different interpretations lakini kusalimiana mheshimiwa Raila na mheshimiwa William Ruto hao ni watu wanasalimiana mm -hmm. labda ile zile salamu kama zile ambazo zilifanyika pale nyuma ya mhm. handshake na Uhuru mm -hmm. na kukatokea ya kwamba wale ambao walikuwa upinzani wakarudi serikalini na hata wengine ambao walikuwa serikalini wakakuwa ni kama wako upinzani so we had a government we had an opposition within government and we had an opposition that had joined government Ikitokea hivyo e, ujue ya kwamba masuala ambayo yanaumiza wananchi hayataangaziwa, hayatapewa kipaumbele, maana everybody will be comfortable. Mm -hmm. Lakini viongozi kukuja pamoja ni jambo la muhimu kwangu, maana wakati tunakuwa na maandamano, wale ambao hata wanafanya biashara biashara zao zinaumizwa mm -hmm. na uchumi, mambo na tax collection ambayo lazima tukue tunafanya vema inarudi chini. So kiwango cha kufanya tax collection kirudi chini, hata yale matakwa responsibilities ya serikali mhm. inakuwa ngumu. Sasa kwangu mimi ile kusitisha maandamano na viongozi kuja pamoja, waketi chini, wasikizane, waongee mambo ambayo yanahusu mwananchi wa kawaida, kwangu ni jambo la muhimu. Lakini upinzani ibaki upinzani, serikali iendeshe masuala ya serikali. Huyo mhm. ndio wazo langu. Asante, tuzungumzie kidogo swala la shakahola Tumeona eh, hivi uh, majuzi kinara upinzani Raila Amolo Odinga akiweza kuzuiwa kuweza kuingia katika eneo hile ama eneo e, lile la mkasa ambalo lilitokea uh, katika shamba la Shakahola wakati ambapo uh, alikuwa anajiita mhubiri, japo aliweza kusema kwamba anahisi vema sana wakimwita Mr Paul Mackenzie baada ya kupatikana ile kashifa. Sijui serikali ina nia gani, maanake unapopata kwa uh, visa kama vile, wapo wengi wanataka kwenda kule kuweza kujua haswa uh, kuweza kuweka bayana wazi masuala ambayo yanajiri kule. Unahisi kwamba kuna nia fiche yoyote pale? Kwanza ningependa kusema nikiwa wakili, najua hili ni jambo ambalo limepelekwa kotini. mm -hmm. Huenda labda mazungumzo yetu yasiingilie sana, lakini mm -hmm. kwa ajili ya mambo na makanisa na huyu anakisiwa ya kwamba alikuwa mhubiri mm -hmm ni vema wananchi kwa ujumla wawe waangalifu, wasikuwe wa kudanganywa kiurahisi. Maana ukisema leo hii wewe ni mhubiri, ni vizuri matendo yako yaambatane na ile Ukristo. Mimi mwenyewe ni Mkristo mm -hmm. na ninajua saa zingine kuna unajua, ukiangalia katiba yetu ile ile freedom of worship mm -hmm. freedom of religion yes. freedom of association yes. na hakuna leo hivi leo tunazungumza hivi ile law sheria ambayo ina regulate mambo na makanisa ama ile ya kuweka hata kiwango ambacho ukitaka kuwa mhubiri ni nini ambacho lazima ukuwa na other ah, qualifications. So leo hii mtu anaamka asubuhi anasimama mahali na anasema yeye ni mhubiri na watu wanakuja pamoja. Nafikiria mambo ya Makenzi yana ah, yanatueleza ya, ya kwamba kama serikali ni vema kukuwe na hata kama si sheria lakini there must be some regulations. Mm -hmm. Churches must be regulated because if we don't do that we will not weed out people who masquerade as pastors. Na tukisema hivyo, mimi nikiwa mmoja wale ambao ninafikiria kwamba kuikuwa na regulation ambayo bado inapeana ile freedom of worship, lakini kuwe na kiwango, kukuwe na vipengele ambazo zinahakikisha ni nani ambaye anaweza kuwa na qualification ya kuwa pastor, na ukikuwa pastor lazima ukuwe na good contact na mambo kama hayo, kukuwe na background check ili kusikuwe na mtu ambaye anaambia watoto wadogo ya kwamba waende fasting. Mtoto mdogo haelewi mambo ya religion, mambo ya fasting, unamuua ama una watu wanakufa, unaenda unawazika bila burial permit. In this country, a country run by the laws, you cannot bury somebody without a burial permit. It's a legal requirement. So mambo kama hayo nafikiria yanafanya tukisema kwamba hata makanisa pia yaangaziwe ili tusaidie makanisa ya kwamba wala ambao ni wakorofi, wala ambao ni wakora wasijifiche kwa ngozi ya kondoo wakisema kwamba hao ni viongozi wa makanisa na ili hali hawafai kuwa viongozi wa makanisa. Unahisi kwamba kwa upande mmoja ama kwa njia moja ama nyingine pia serikali iliweza kufeli, maanake kuweza kufikia vifo, idadi ya vifo ambavyo iliweza kupatikana kufikia uh, sasa Uh, ni ya kuhuzunisha sana na iwapo manake wengi wanasema kwamba eneo la Shakahola uh, uh, liko pia na uh, serikali upande ule ama wawakilishi ah, uh, wa serikali. Kuna yule mwakilishi wa nyumba kumi, kuna, kuna yule naibu chifu, kuna chifu na viongozi wengi tu. Unahisi kwamba pia serikali iliweza ku, uh, kulala upande mwingine? na hisi ya kwamba ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba mali na maisha ya binadamu, maisha ya wananchi yamelindwa. Hapa serikali ililala, na ninafikiria haya mambo hayajaendelezwa kwa mwezi mmoja ama wiki moja. Ni swala ambalo limechukua miaka kadha wa kadha. Nafikiria hapo serikali ni wajibu wa serikali, and on this one the government should be held to account. It failed Kenyans. Asante, nataka tuangazie kidogo uh, kabla turejea katika gatuzi la Bungoma, tuangazie wakili uh, kidogo utendakazi wa serikali ya Rais Daktari William Samoei Ruto. Unahisi kwamba tangia aweze kuingia usukani uh, baada ya uchaguzi kufikia sasa hivi, unahisi lipi geni ambalo ameweza kufanya ama lipi la manufaa zaidi ambalo ameweza kufanya ambalo linaweza kuleta tabasamu katika wakazi nchini Kenya? Nafikiria kwa sasa hmm. serikali bado inatapatapa kidogo. Hmm. Uh, wa, wazungu wangesema kwamba it is still it's yet to find its right footing. Hmm. Ninajua kwamba bajeti ambayo inatumika kwa sasa ni ile bajeti ambayo ilikuwa wakati wa handshake. Uh, wamesema kwamba wakati wanaanza mwaka mpya na ujue, tunaposema hivyo ni kama mwaka mmoja tangu uchaguzi ufanyike utakuwa umeisha. Saizi kuna mambo na bajeti na ni bajeti mpya ambayo imetengenezwa na serikali ya Rais William Ruto. Sijui kama kutakuwa na utofauti, lakini kwa sasa jambo ambalo ningesema mimi, tunatoka mahali ambapo ni wakulima. Mimi ni mkulima kama wengine wetu ambao kutoka huko magharibi. Nikiangalia upande wa mbolea, nahisi ya kwamba mbolea pale mbeleni, mwaka uliopita ulikuwa bei ghali zaidi. Leo hii nikiangalia, hata kama bado iko juu lakini serikali imejaribu. Hapo mimi naweza sema ninaipatia heko. Ningetamani ya kwamba hiyo mbolea, bei ya mbolea iweze kurudi chini <clears throat> ili wale wakulima wa kawaida na hata wakulima ambao wako na mashamba makubwa uh, waweze ku, ku, kufaidika ili tupunguze hali ya gharama haswa ya, ya chakula. Maana Kenya hii tunapolia mambo na gharama, zamani walikuwa wanasema e, ugali ni ya Waluya, lakini leo hii wakati ugali inapanda kila mtu Kenya hii analia. Sasa nafikiria na upande huu western na magharibi ndio sisi ndio tunalima chakula sana haswa ya mahindi. Nafikiria hapo serikali imejaribu. Kuna mambo mengine kama Hustler Fund na mambo mengine, lakini hiyo itachukua muda ili wafanye ile assessment tuone what has been the impact. Lakini kwa sasa ningesema kwamba serikali bado it is yet to find its right footing. We hope that uh, even as maybe they begin the new financial year Uh, they'll be more hands-on and uh, they'll be able to focus on uh, people-centric issues. Mm -hmm. yeah. Wakili, umezungumzia kuhusu swala la madeni kwamba serikali iliyopo iliweza kuridhi madeni uh, kutoka serikali zilizo ama serikali tangulizi, na hata hivyo serikali tangulizi uh, ya yake wa Uhuru Muigai Kenyatta alikuwepo rais wa sasa uh, Daktari William Samoei Ruto Uh, na tukiwa pale nataka tuzungumzie kidogo, maanake wapo wengi wanahisi kwamba taifa la Kenya kuweza kucope with the current situation lazima uh, Kenya must borrow outside. Do you think kwamba Kenya uh, kulingana na hali ilivyo kuweza kumdu mwananchi, tumeshuhudia swala la mishahara ikiwe, ikiweza kucheleweshwa na mambo mengi tu ibuka ya kiuchumi, unahisi kwamba Kenya inaweza kujistiri ama kuweza uh, kujisimamia sasa hivi ah, na ama kujiendesha yenyewe bila mikopo yoyote? Itakuwa vigumu sana kuendesha nchi hii bila mikopo, na jambo hilo limefanya kwamba unapata serikali ya William Ruto rais imefanya hata wameongezea upande wa <clears throat> tax collection kwa watu. Kuna ile inaitwa uh, broadening the tax base. Mimi nilifikiria eh, ile ambayo ingepewa kipaumbele onge broaden the tax base so that wale ambao huenda hawako wanalipa uh, tax waweze kuletwa kwa ile inaitwa tax bracket. Wale ambao walikuwa chini hawako uh, kwa kiwango ya kulipa tax wasaidiwe ili waingie kwa ile kiwango ambayo wanaweza lipa tax. Lakini kwa sasa unaona karibu kila mtu mwenye unapata mtu ambaye alikuwa anapata pesa fulani, kama unapata 500 ama 100,000 unapata kile kiwango ambayo taxation ambayo ulikuwa unalipa kimepelekwa juu. Hiyo sidhani kama ni, ni, ni njia bora ya kuendesha serikali, maana bado itapeleka gharama juu. Mwisho kwa hapo upande wa taxation, kuna wale international partners ambao wametupatia mikopo. Mhm. In my view, we need what you call restructuring. We can restructure these debts between government to government. Lakini pia kama ni kuomba pia nafikiria kama kuna lengo nzuri ya, ya, ya kutafuta pesa, lakini tusiende kuchukua madeni kuja kulipa mishahara that will not assist this country. But if we are borrowing and then kama kuna wakati kulikuwa na mambo na Eurobond mm -hmm. walienda tukachukua pesa kule ng'ambo na hakuna mradi wowote ambayo ilikuwa ungesimama hali na useme over 200 billion ambayo ilichukuliwa ama 500 billion ilichukuliwa, huu ndio mradi wa Eurobond. So, kama kutakuwa na ile ya kuenda na tuchukue madeni na hatuwezi onyesha imeingia kwa development ama imeenda wapi, basi hakutakuwa na maana ya kwenda kuchukua mikopo, maanake pale mbeleni ni wananchi ambao wanaumia. Kidogo wakili, zungumzia kuhusu na athari za mikopo ile kwa taifa lolote ama taifa letu la Kenya, zile consequences <laughs> ukikopa kuna kuanga na ile inaitwa terms. Unajua leo hii mimi kuna wakati nilikuwa nafanya kazi katika benki mm -hmm na mtu ukikuja kukopa kuchukua mkopo mm -hmm. kuna kwanga na ile terms of engagement yes. tumeona uh, um, inji kadha sijui kuna inji inaitwa Sri Lanka magani ambayo walikuwa wamekopa kutoka Uchina mm -hmm. na hata kuna wakati China ikakuja ni kama sasa imedominate hiyo inji imechukua zile viteka uchumi zote zile key economic zones za nchi e, hapo mbeleni kulikuwa na hata mazungumzo ya kwamba huenda ile port ya Mombasa labda ilikuwa committed kwa mambo na madeni na, na, na Uchina, lakini hilo halijakuja kwetu tukalifahamu. Lakini nafikiria ukipewa mkopo kama hauwezi lipa, kuna kuanga na consequences zile ambazo zitakuwa mmeafikiana kulingana na ile terms of, of, of engagements. Lakini jambo kubwa ni kwamba mkikopa bila mipangilio kabambe basi mnaumiza wananchi. Maana mtoto ambaye anazaliwa Kenya hii leo anazaliwa na ako na deni kitambo. Nafikiria that is not the right direction that this country should take. Wakili uh, asante, utakubaliana nami kwamba uh, deni ambalo linashuhudiwa nchini Kenya kwa njia moja ama nyingine vile vile limechangiwa zaidi na uh, donda sugu ambalo linamaliza taifa letu la Kenya. Tunazungumzia jinamizi la ufisadi nchini. Unahisi kidogo tuzungumzie kuhusiana na jinamizi la ufisadi nchini Kenya, na ni vipi iwapo tutataka ama kama taifa ama kama serikali kuweza kukabiliana nalo, labda iweze kufanya vipi kuweza kumalizana na hili jinamizi? E, eh, nashukuru. Leo hii <clears throat> kuna ule archbishop, former archbishop anaitwa Oginde ambaye leo ataapishwa na jaji mkuu uh, Koome no. ili kuchukua ushukani ule ambao uh, rafiki yetu archbishop wa Bukala alikuwa anasimamia mambo na uh, eh, eh, anti corruption ah. uh, ethics and anti corruption. Unajua Kenya hii we have enough laws, tuko na sheria ambazo ni za kutosha what is lacking is uh, the real commitment to fight corruption. Na kuna wakati ambao mimi nikiwa kijana mdogo, wakati Mwai Kibaki alikuwa rais, hapo mbeleni Kenya walisema Wakenya wote they were the most uh, yani wale watu ambao walikuwa wamefurahia sana uh, walikuwa had a positive attitude about the government. Na hiyo wakati ilikuwa hata ukipata mtu ambaye amefanya makosa, wananchi wangemshika wampeleke polisi washtakiwe. Lakini wakati wananchi wanakushika wanapeleka kule na unaachiliwa, wanakuwa discouraged. What is required is we need the right signals at the top the right signals even in terms of government appointments. Ukiamka tu kila leo asubuhi una appoint watu kutoka jamii yako. Hao watu haitawezekana ya kwamba hawatajiingiza kwa mambo ya corruption. Ukiingia kwa ofisi upate ni lugha moja ambayo iko pale, hata communication inaweza badilishwa inakuwa ngumu. So mambo na kufight uh, mambo na corruption ni mambo mengi na inahitaji the right signals from the top. Without the right signals from the top, tunahitaji kama ni rais apeane uh, kipaumbele, kama ni viongozi wengine, kama ni waziri, kama ni huko chini, in all government offices there is need for that commitment. Lakini wapo wanaosema kwamba kidogo uh, wale wengi sana unapata kwamba ni viongozi ambao wengi wanawatizama, wengi wanaofuatilia na pia inachangia pakubwa zaidi, maana kunapopata kwamba kiongozi yule ambaye unamwaminia basi anahusika katika sakata zile, unapata kwamba hata yule mkazi wa chini vile vile ataweza kuiga ule mfano na kuweza kufanya mazoea. Ni kweli. mm -hmm. Unajua maadili unaiga maadili mema yanaigwa na hata ile eh, tabia mbaya pia mtoto akizaliwa anaanza kuchukua. Lakini mimi na, nafikiria kwamba Kenya hii hata ukiangalia upande wa religion, we are the most religious nation mm-hmm. in this part of the world. Yes. So in my view, hata ukiangalia la sasa imefanya mpaka kumekuwa na ile mabadiliko ya mfumo ya masomo. Ukiangalia ile mfumo ya masomo ya CBC tumeleta mambo hata na sheria ya Kenya mahali ya article 10 nasema uh, principles of values and principles. Mm -hmm. So unapata tunataka yale maadili pia yaingizwe katika masomo. Yaani tumefika ile kiwango ambacho tunazungumza tunasema tutafanya namna gani ama pia tufunze watoto wetu maadili. Mm -hmm. So kando na kufunzwa ni vema tu na kama ni sheria iko. Wakenya wa kawaida matarajio yao ni kwamba kama mtu amepatikana amefanya ufisadi, ametenda ma makosa ya ufisadi, apelekwe kotini afunguliwe sheria, na kama amepatikana na makosa basi abeba msalaba yako mhm. if that can be done. Na ninajua kwamba kuna Ethics and Anti-Corruption uh, Commission, kuna siku hizi kama umepatikana na mali ambayo huwezi eleza, quite often uh, Ethics and Corruption have been able to even recover part of that money from people who have committed corruption. So nafikiria hapo pia hatuwezi sema ya kwamba hakuna jambo ambalo linafanyika, lakini maybe we just want some level of commitment beyond what we are seeing. Asante. Wanasema kuna skola fulani anasema kwamba ukienda kule Japan unapata kwamba yule mtu mfisadi eh, out of conscience atajiua mwenyewe kule Uchina uh, ah, watamhukumu uh, eh, jela, watamhukumu maisha. Kule ughaibuni atawekwa gerezani, lakini uh, kinaya zaidi nchini Kenya ni njia moja ya kupata umaarufu na njia moja vile vile ya kuania viti ama cheo ama viti vya kisiasa. Nataka kidogo mwenzangu Akili tuzungumzie siasa katika gatuzi la Bungoma kidogo, tuanze eh, zungumzia kidogo utendakazi kufikia sasa, utendakazi wa gavana aliye mamlakani, gavana Kenneth Makelo Lusaka. Nahisi kwamba ameweza kupiga hatua uh, kivyovyote vile tangia amridhi gavana aliyeondoka Wycliffe Wangamati. Ah, asante. Kwanza kabisa gavana aliyeko ni rafiki yangu <laughs> ni vema kusema hivyo, maana gavana Lusaka amekuwa rafiki kwa, kwa muda. Jambo ambalo limekuwa uh, changamoto zaidi kwa gatuzi zote Kenya hii, maana ukizungumza kwamba uchumi wa Kenya umeharibika, haiwezi kuwa kule juu kumeharibika na hapa chini kuko salama. Hivi majuzi uh, magavana walikuwa wamepeana ile 14 day ultimatum ya kwamba walikuwa wanaenda kufunga shughuli zote za gatuzi, lakini niliona kwamba walipewa pesa kidogo na hawakuwa wameridhika. Nafikiria ile ile inaitwa exchequer releases imekuwa inasumbua si gatuzi ya Bungoma pekee, lakini gatuzi zote. Licha ya hayo, nafikiria kuna hatua ambazo gavana ame, amepiga kidogo. Uh, kulikuwa na hii barabara uh, ya Lusaka Road hapa niliona aliimaliza juzi, wakati aliingia kwa ofisi akapatia kipaumbele. Kuna barabara kama mahali ambapo mimi natoka kule Mkuyuni kule Kapchai constituency, ukitembea hii Bungoma County unapata kulikuwa na zile eh, barabara ambazo zilikuwa zimekuwa advertised na all the wards, all the 45 wards, na ukipita leo hii unaona kuna zile ambazo zimekarabatiwa, unaona wameweka pale picha ya MCA ama ya governor pia pale. Nafikiria eh, hapo si mbaya kuna barabara mingi ambazo huenda uh, hazijatengenezwa, lakini kuna zile ambazo zimepewa kipaumbele na si mbaya. Niongezee nisema kwamba swala kuu ambalo limekuwa eh, donda sugu ni ile la scholarship maana unapata kuna shule ambazo zilikuwa zinatarajia kwamba zipewe pesa na, na, na, na kaunti na serikali ya gatuzi ya Bungoma na serikali ya gatuzi ya Bungoma ilikuwa inafanya ile inaitwa investigations eh, tu kuhakikisha kuona ni watoto wagani ambao huenda walikuwa wamewekwa kwa scholarship na huenda hawakuwa wanafaa mambo kama hayo na kwa vile mimi sifanyi na serikali ya gatuzi la Bungoma uh, my views can only be at this level Uh, nafikiria hilo ni jambo ambalo uh, gavana wa Bungoma ni vizuri aliangazie kwa vema, ili tusipate wale watoto ambao walikuwa deserving cases wapatikana ya kwamba wameondolewa. Wa, wa hivi majuzi niliona akizungumza na uh, viongozi wa mashule principals kule Nakuru na pale mbeleni kabla wafunge, na akaeleza ya kwamba as a commitment as a county government ya kwamba uh, yeye atasaidia shule ili zele madeni ambazo ziko nao kwa watoto ambao walikuwa wamepeanwa na gatuzi la Bungoma waweze kubakia, kubakia shuleni. Nafikiria hilo nitakuwa ni ombi langu ya kwamba watoto haswa masomo yapewe kipaumbele. Labda kuna mambo mengine ambayo pia yamefanywa na niliona pia mambo na mbolea uh, serikali ya Bungoma County wakahakikisha kwamba wa, wakaazi wa Bungoma wamepata, huenda labda haikuwa inatosha, lakini hiyo it's a step in the right direction. Asante. Tuzungumzia kidogo eh, seneta wa sasa David Wakoli, maanake eh, ukiona utendakazi wa kaunti unaambatana moja kwa moja na vile vile seneta katika kaunti ya ama kaunti yoyote ile. Eh, unahisi kwamba tangia kuteuliwa kwake eh, seneta David Wakoli kumekuwa na impact yoyote katika maendeleo gatuzi la Bungoma? <laughs> Uh, kwanza kabisa niseme ya kwamba uh, Senata David ni rafiki yangu na hapo mbeleni, wale ambao wanajua ni kwamba mimi nilikuwa mmoja ambaye nilikuwa nimejitosa katika ulingo ya kung'ang'ania kiti cha useneta katika chama cha Ford Kenya. Tulikuwa wawili, alikuwa Senata David ambaye ni seneta wa sasa na Eric Naholenya ambaye niko pale lakini tukazungumza kama chama na mimi nikasema ah, ni sawa, ndugu yangu ni kama ako mbele yangu kulingana na chama vile tulikuwa tumezungumza na yeye. Leo hii ninashukuru ya kwamba kwa miaka yake akiwa among the youthful leadership alipata nafasi ya kuhudumia wananchi wa, wa Bungoma. Huenda mimi si ndiye ninafaa kupeana ile hali ya assessment kama anafanya kazi vema ama pana, lakini ningesema hili ya kwamba kama seneta, najua kazi ya seneta inajulikana ni mama na legislation na oversight na pia E, unajua ukiwa kwa legislation hata serikali ikifanya makosa ni vizuri upeane ile voice yake huenda we might not judge him harshly, maana yeye ndiye amekalia kiti labda ni miezi kidogo. is also finding his uh, right footing uh, na tunajua kwamba kiwango kile ambacho uh, yule ambaye aliyekuwa seneta wa Bungoma ambaye leo hii ni speaker wa National Assembly, Mheshimiwa Right Honorable Moses Masika Wetangula alikuwa ameweka kiwango cha kuwa seneta Bungoma kilikuwa juu sana. So, labda hatungesema kwamba leo hii tunatarajia kwamba uh, David akuwa amevalia hiyo kiatu amefika kiwango kile. Akiwa kijana kama mimi, nafikiria tumpatie muda kidogo, he will find his, his, his balance. Asante. <laughs> tuzungumzie kidogo uh, swala la uh, hatima ya ama uh, kufuatia matamshi ya Cleophas Malala. Wengi wanasema kwamba lisemalo lipo na kama alipo naja. Uh, tuzungumzia vyama uh, uh, tanzu ndani ya muungano wa Kenya Kwanza, tuzungumzie chama cha Ford Kenya, chama cha ANC. Unahisi kwamba hivi vyama viko na future kule mbele iwapo vitasalia ndani ya mrengo wa Kenya Kwanza? Uh, nafikiria kwangu mimi mimi ni mmoja wanachama wa Ford Kenya. Uh, wale pale mbeleni tukifanya uh, kura za 2022 mimi nilikuwa msimamizi kwa ile inaitwa National Election Board, ile ya kusimamia party nominations as uh, a member of the National Election Board ya chama. Ningependa kusema hivi, demokrasia ya e, Kenya hii ni vizuri e, kukuwe na vyama uh, kadha wa kadha, ili watu wakuwe na ile inaitwa options, you have an option nikizungumza labda kwa kimombo, in my view it is not proper to have all the parties collapsed. Tutasema we want to build a national party but generally Kenya hii we, i, i, zile vyama zetu huwa unaangalia ni nani kiongozi wa chama fulani, ni nani deputy wa chama fulani. Sasa ukiangalia chama kama cha ODM, nikipeana mfano, ukiona Mheshimiwa Raila Odinga, unajua kina umaarufu mwingi hasa upande wa uh, eneo la, la Nyanza, eneo la magharibi kidogo na maeneo mengine. Ukienda kama ni chama ya cha Wiper eh, ambacho kinaendezwa na rafiki yetu uh, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka unapata umaarufu wake haswa huko kule Ukambani, na ukikuja kama chama cha Ford Kenya unapata umaarufu wetu iko mkoa wa, wa Western haswa pale bungo, hapa Bungoma na kule Trans na pia hapo mbeleni tulikuwa na umaarufu mzuri kule eh, Busia na sehemu zingine okay. so nafikiria haitakuwa vema. Malala amechaguliwa kama Secretary General wa, wa, wa UDA, lakini hata angalia chama cha Jubilee ambacho kilikuwa kinaendeshwa na mheshimiwa uh, aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta, saa hizi kimepewa ushukani in acting capacity ya Sabina Chage hawana yale maono ya kuvunjilia vyama vyao. Nafikiria ni vizuri kutaendelea na kuwa zile vyama tanzu uh, vya hapa kwa ni chama cha um, serikali ya Kenya Kwanza ikiwemo UDA na zingine, lakini mambo na kuvunja vyama sidhani kama uh, party leader wetu na hata leadership ya vyama vingine itakuwa ni ya kuitikia mwito kwa haraka. Aha, Eh, tukiwa pale, iwapo vitatokea eh, kwamba vyama vimevunjwa, sijui vina athari zipi, iwapo chama uh, kama Ford Kenya kiweze kuvunjwa, chama cha ANC kiweze kuvunjwa. Zungumzia kidogo athari ya kuvunjwa kwa vyama ndani ya muungano wote ule. Vyama hivyo vikivunjwa, itakuwa ugumu kidogo kwa wale viongozi wa vyama hivyo, hasa ukikuja huku nyumbani, huku magharibi kuna ile inaitwa sentimental attachment kwa, kwa chama fulani na leo hii bado tunaitisha 30% yetu, najua hatujasahau. <laughs> Sasa ile assurance ya 30% e, eh, iwapo haitapeanwa saa hizi, hatujui kama wakivunja vyama ndio tutapewa 30% ama tutapewa more than that. Kwangu nafikiria kidemokrasia na kikatiba kuvunjilia vyama, tubaki na vyama kama mbili, ndio watu watasema ya kwamba ni kwa ajili ya kuleta uwiano, ajili ya kuleta ile unity uh, as a country. But I can assure you to bring unity in a country like Kenya, in a country that has diverse community members, we need to focus on how are you appointing people in all these tribes. But as long as, as a president or as a deputy president, your appointments are ethnocentric, then it becomes hard to talk about unifying a country. Mm-hmm. Nafikiria unapata ile ambayo unasema. <laughs> Asante sana. Nataka uh, pia tuzungumzie ahadi za Rais Daktari William Samoei Ruto katika eneo la Magharibi. Unahisi kwamba amezitimiza? Eh, ulizungumzia kidogo mgao wa asilimia 30 kidogo kufikia sasa hivi, unahisi kwamba ameweza kutimiza ah, ahadi zozote katika uh, eneo la magharibi. Kumbuke eneo la magharibi eh, haswa asua kaunti ya Bungoma imeweza kuchangia pakubwa zaidi katika kuteuliwa kwa rais wa sasa da, Daktari William Samoei Ruto. Ni vyema pia tukubali ya kwamba magharibi si ndio sehemu ya Kenya hii peke yake. Mm-hmm. Lakini ukipeana ile inaitwa comparison mm-hmm. ya ah, mheshimiwa William Ruto na pale mbeleni mheshimiwa Uhuru Kenyatta in terms of appointments uh, kwangu mimi naonelea kwamba kuna zile good steps leo hii Bungoma hapa tuko na uh, several CAS tuko na rafiki yangu Sudi ambaye ako kwa naibu rais tuko na Nanzi Kibaba mheshimiwa ambaye ako kule kama CS tulikuwa na hata Chris Daktari Chris pale tranzoya Nzoia kumekuwa na tuko na PS uh, Daktari Juma ambaye ako ni, ni PS kwa industrialization tuko na several appointments ambazo pia tunaweza sema tunajivunia ambazo hatukuwa nazo hapo mbeleni. So in terms of appointments ninaweza sema si mbaya, si vibaya, maana tuko na rafiki yetu ambaye ni Mambo Mabonga ambaye saizi yeye ni chairperson na mambo na insurance. Mm-hmm. Tuko na several appointments zenye zimefanyika hapa hapa hapa ndani. Uh, of course uh, tukipiganiwa na na, na, na speaker wetu uh, Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Lakini ningependa kusema hivi, kando na appointments sisi tunatarajia maendeleo. Maanake appointment si kila mtu ambaye atapewa appointment. Wananchi wangependa, wana matamanio fulani. Kwa mfano, kuna kiwanda cha Nzoia ambacho ina, ina ya kwamba watapeana mashine ambaye ni mpya ili waweze kushaga ile sukari kwa njia ambayo itatusaidia isikuwe ya kukwamakwama kwama pale Mumias pia, maana nikiwa hapa haitakuwa vyema nizungumzie mambo ya Bungoma pekee, maana labda nizungumzie mambo ya nchi ana ama mkoa wa Magharibi. Tuko na several factories ambazo zinafaa zikuwe revived, na pia kunasemekana ya kwamba hivi karibuni rais atatembelea mkoa wa Magharibi na haswa hapa Bungoma ambayo ni nyumbani kuna mabarabara kadha wa kadha ambazo zimekwama. Ukiangalia ile kutoka pale Kandui ikipita pale uh, Mungachi, is it Mungachi ikienda kule Bumula eh, hiyo no, no. E, ni vizuri imalizike, maana contract hakuwa ameimaliza. Ukienda pale hii barabara hata ya kama mahala ambapo mnatoka mimi natoka hapa Kabchai, kuna barabara ya kutoka pale Msese inapita pale na Londo inaenda mpaka Mabanga tunatarajia kwamba barabara kama hizo zimalizwe, maana kulikuwa na contractors. Ukiangalia hii barabara ya kutoka hapa Kimilili ikipita pale Bokoli ikikuja mpaka Sikata. Barabara sasa saizi unaweza panda ndizi na kulikuwa na contractor. Sisi tunafikiria labda vile serikali mpya ilichukua, kuna macontractors walihisi ya kwamba huenda hawatalipwa, inafaa wapewe ile assurance, na kuna viwanda kama ya T and all that, so nafikiria Rais akikuja hapa Bungoma, ninaomba viongozi wetu wakuwe na usemi moja, akienda Kakamega, akienda hii sehemu ya magharibi, tuweze kuzungumza masuala ambayo yataweza kusaidia wananchi wa kawaida, sawia na vile anatembea sehemu zingine, wanatoa ile budget. Asante. Uh, na, na labda niongeze moja Namu. Wakati Franklin Bet alikuwa waziri wa mabarabara mhm. kule na alikuwa anatoka Rift Valley mhm alihakikisha zile barabara ambazo zilikuwa class D zimepelekwa class C, zile zilikuwa class C zikapelekwa class B, zile za class B zikaenda class A. Tunajua ya kwamba wakati serikali ina barabara yote ambayo iko class C, hiyo ni serikali ya national government ambayo inashughulikiwa. Ndio tunasema viongozi wetu saa hizi, leo hii tuko serikalini, tuhakikishe ya kwamba ukishabadilisha ile grade ya barabara ikienda level fulani, tutakuwa tumepunguza mzigo wa county government ili hizo barabara zipewe national government na kutakuwa na budget na kera. Hivyo ndio mimi naweza zungumuza, niombe wananchi wetu, niombe viongozi wetu ya kwamba when they are in leadership they should be creative, they should be futuristic, na ile barabara ya Brigadier Misihu imalizwe. That is the only way. That's a, that, that's a build for agriculture and if we cannot do that then we'll have failed and there is no purpose of being in government if we cannot fight for the common man mwananchi. Mm. Asante, usemi mzito zaidi. Iwapo tutaweza kupigania mwananchi wa kawaida, then ama ina maana kwamba basi tutakuwa tumefeli kama viongozi. Uh, sababu ya muda uh, rafiki yangu wakili Eric, naomba uzungumze na mtazamaji wako neno la mwisho tunapohitimisha makala haya awamu ya kwanza ya gumzo la siku. <laughs> Asante, nichukue nafasi hii mm -hmm. nishukuru wale wote ambao wamepata fursa ya kutusikiza. Mimi naitwa Eric uh, ah, Nahurenya, ni mhm. mkazi wa Bungoma. Mimi ni wakili and I believe in the following. I believe in honest mm -hmm. and genuine engagements with the community. Kuna ile inaitwa RCD. Mm -hmm. Hivi karibuni ningependa nimekuwa nikifanya mambo mengi zile conferences. RCD inasimamia redefining community development. Mm -hmm. Ningependa niombe viongozi wetu, niombe vijana wetu, niombe akina mama ya kwamba ukitaka kupata ufanisi ama kufaidika na serikali yote iwe ya ugatuzi ama iwe serikali kuu ni vema mkuje pamoja na muangalie ni sehemu gani, ni mambo masuala gani ambayo inafaa yapewe kipaumbele, na mchukue eh, the next step muweze kuiangazia. Kama serikali haiwezi msaidia, chukua vyombo za, mahaba, za, za, za habari, go online eh, call for presser and say mahali ambapo tunaishi, this is our problem, so that if your leaders are not assisting you, basi kuna yule ambayo atakusikiza na asema hapana, hapa kuna jambo ambalo linafaa kupewa kipaumbele. Nichukue nafasi hii nimshukuru kwa kutusikiliza. Asanteni sana. Asante mtazamaji, bila shaka ah, amekuwa mwenzangu wakili Eric Nahurenya kutokea gatuzi hili la Bungoma, ambaye tumekuwa tukichanganua naye masuala mengi tu ya siasa za kitaifa, siasa katika kaunti ya Bungoma na masuala mbalimbali tu ambayo yanatuhisi kama ama yanatuhusu kama taifa letu la Kenya. Mwelekezi wetu ni Kelvin Kibet, mimi ni Ayubu Nyongesa. Tutakuwa narejea baada ya muda si mrefu. Africa is not coming to the table as a victim Amen. of climate change. Uh, <laughs> Africa is coming to the table with solutions, with our ideas, with our suggestions. And we believe that we can um, contribute ideas, we can contribute uh, in terms of suggestions. And we have real concrete uh, opportunities that we can tap into. Um, we are very clear that adopting ecologically um, um, compliant technology, we can unlock huge potential of renewable energy uh, hydro, wind, and, uh, geothermal, uh, solar that are in abundance in our corner of the continent and it is possible for us to make these assets available to sort out the challenge of energy that is the real uh, question can we continue fossil fuel powered development? No. We have renewable resources that uh, can be made available. So if we met at the table and we are ready to move to meet halfway, we have renewable resources, energy resources especially, in abundance. And we can meet halfway if we can leverage on technology from elsewhere and financing from elsewhere. And fashion a win-win outcome. Unless it's a win-win outcome, it's unlikely to succeed. And, and we believe that it can, it can, be, it can be worked out. Africa.